hello and welcome friends C language सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है सी लैंग्वेज में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें हालांकि ये प्रोग्राम मैंने पहले से लिख रखा है लेकिन आपको बता देता हूं देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो साधारण ब्याज उसका मतलब होता है साधारण ब्याज हिंदी में उसे साधारण ब्याज कहते हैं और जो साधारण ब्याज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो पीआरटी अपॉन टी हंड्रेड होता है पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट टी का मतलब होता है टाइम अपॉन हंड्रेड कर देते हैं तो आपका यानी कि साधारण ब्याज कैलकुलेट हो जाता है ठीक है एसआई कैलकुलेट हो जाता है तो अभी हम एसआई आई को कैलकुलेट नहीं करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे सीआई को यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को और वो क्या है प्रोग्राम आइए आपको दिखाता हूं यहां पर देख सकते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है यहां पर एक हमने यूज किया है header file math dot H ये सी लैंग्वेज में पहले से बनी हुई हेडर फाइल है जैसे कि आप एस डॉट एच का यूज करते हैं वैसे ही हमने मैथ डॉट एच का यूज किया है और यहाँ पर फ्लोट नाम का वेरिएबल बनाया है यहाँ पर एक वेरिएबल प्रिंसिपल के नाम से बनाया है एक रेट के नाम से बनाया एक टाइम के नाम से बनाया एक आई के नाम से बनाया ठीक है और फिर यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को स्टोर कराया है यहां पर टाइम को स्टोर कराया और यहां पे रेट को स्टोर कराया है फिर हमने क्या किया है पाव फंक्शन का यूज किया है पाव ठीक है one plus rate upon hundred कर दिया है और यहाँ पे टाइम रखा हुआ है और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंट करवा दिया है ये प्रोग्राम आप अच्छे से देख लीजिए यहां से अब मैं बिल्ड पे चलता हूं इसको कंपाइल करवाता हूँ तो उससे पहले हमें सेव करना होगा तो यहाँ पे कंपाउंड डॉट सी के नाम से इसे सेव कर देता हूं तो ये हो गया कंपाउंड डॉट सी यही लगा दिया मैंने और ये सेव हो गया प्रोग्राम ठीक है अब इस प्रोग्राम को रन करवाने की बारी है तो यहाँ बिल्ड पे चल के कंपाइल हो चुका है रन करवा देते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर प्रिंसिपल अमाउंट तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट अगर प्रिंसिपल अमाउंट सौ रुपए है ठीक है अगर प्रिंसिपल अमाउंट सौ रुपए है और यहाँ पे टाइम भी पूछ रहा है तो यहाँ पर वन कर देते हैं ये वन कर दिया हमने और एंटर कर देते हैं और यहाँ पे रेट कह रहा है तो रेट हम टेन परसेंट रखेंगे तो ये टेन कर दिया तो यहां पे देख सकते हैं अगर सौ रुपए किया मैंने तो सौ रुपए का कुल मिलाकर के एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो यहाँ पे एक सौ दस रुपए आया यानी कि सौ रुपए अगर किसी को आप ब्याज पे देते हैं और उसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर आएगा एक सौ दस रुपए ठीक है अभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ध्यान दीजिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज ठीक है तो अभी यहां पर हमने ये प्रोग्राम रन कराया था फिर एक बार और इसको रन करवा लेते हैं अभी मैं यहां पर दो सौ एंटर करता हूं और इस बार हम क्या एंटर करेंगे टू एंटर करेंगे यहां पर टाइम टू एंटर किया है देखिएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एंटर करते हैं टेन परसेंट तो फिर यहां पे देखिए अभी यहां पर दो आ चुका है देख सकते हैं यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है यानी जो इंटरेस्ट आपका बना है उसके भी ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है सेम जैसे मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करता हूं एक बार फिर से आपको सिंपल वे में दिखाता हूं इसी प्रोग्राम को रन करवा करके अगर मैं यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट 100 एंटर करता हूं ध्यान दीजिएगा ये प्रिंसिपल अमाउंट 100 एंटर किया टाइम यहां पे 2 एंटर करता हूं यानी 2 ईयर और यहां पर एंटर कर देता हूं और फिर यहां पर कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही कर देते हैं यहां पे जैसे ही करते हैं तो यहां पे 121 रुपए आ रहा है रूल के हिसाब से 120 आना चाहिए लेकिन यहां पर आ रहा है 121 यानी कि जो आपको दस रुपए ब्याज मिल रहे हैं उसका भी दस परसेंट यानी एक रुपए कैलकुलेट हो जा रहा है और वो उसमें जुड़ जा रहा है यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी प्रोग्राम आप एक बार फिर से देख सकते हैं ये आपका प्रोग्राम है ओके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें thank you for watching this video